Привет, подписчики! Сегодня я хочу провести для вас тренинг «Почему нельзя женщинам нести любовь к мужчинам?». Я понимаю, что ми баби такі для слабонервні, воно нам уже тут букет принесе, подарок якийсь, і ти вже думаєш, о, він такий хороший, там подарки дать. Ні в коєм случае не показуємо свою любов. Мужчин любить категорически нельзя. Ну, вернее как, можно, в глубине души тихенько дома в уголку, щоб він про це не знав. Хай, блядь, думав, що тебе треба добиватися всю жизнь би це глупо не звучало, але ну, з мужика треба по максимуму витягувати. І желательно це робити до свадьби. Тому що після свадьби хер він, блядь, вам що дасть. І от це ваше ой неудобно, ой стыдно, ой не така, такая, остав при собі. Ну, верніше, якщо ти хочеш, звісно, бути самостоятельна, і ти така все за равноправие, ну живи так. І потім не треба нить, ой, а воно Галина на Майамі літала, а, а Василина на Кіпрі була, я, блядь, дома сижу.